卡上荧幕录影，当你在上课的时候，你需要录制一些影片给学生做课前预习或者课后复习也好，一个非常好的程式。像我现在在用的就是使用卡上来做荧幕录影，它可以帮你把呃你操作的画面完全截取下来。那就，YouTube。 它连影片也都可以截取下来，屏幕截图与编辑偏好设定，你记要不要包含将校长的让老师上课核心印象。 我想保胎。我们有几个 Hacky 可以可以开始录影，Ctrl+Super 加 P 是暂停录影，结束录影，Ctrl+Super 加 Q 是结束录影。那它录选的是各种不同的，好，可以录 MP4，也可以录 WEBM。 在系统设定里面，你就可以在卡上的偏好设定里面，你可以去设定。那这样子的一个录影程式，方便老师在上台使用，然后录完的影片也可以快速的变成教学的媒体素材。